do Gilmar, né? Essa do relógio é, Vale Transporte é interessante, poderia ser adaptada o cartão de banco no relógio, né? com senha. Você anda na rua com o cartão de banco, vai no caixa eletrônico, pum, põe o relógio lá e libera o dinheiro pra você. Estaria é muito bom. É isso aí, até mais.